大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天我们来到第二十七讲。 神要对你说什么？你是罪人吗？你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呐，要洁净你们的手；心怀恶意的人呐，要清洁你们的心。你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呐，要洁净你们的手。 心怀恶意的人呐，要清洁你们的心。经文很清楚的就告诉我们，有罪的人，在这个社会上，我们都不喜欢啊，被人指责说我们是一个罪人。当然，在这个社会的法律层面呢，就是说这个人做错了一些事情，然后那被定罪，然后说，哎，他就是罪人。 或者我们说这个人做错事情了，啊，犯了法，那我们说他是犯人。所以罪人跟犯人来说呢，也就是基本上都是同样的指向，啊，就是说我们做错事情，在法律的层面，我们做错事情了，啊。那我们今天所看的这个经文呢，就是哎，有罪的人啊。当然在这里有两种说法了。 一般上，我们说有罪的人，世人都犯了罪，亏欠上帝的荣耀。所以，基督徒去传福音的时候，我们都说：哎，我们都是罪人。所以，包括我是罪人，你是罪人。所以你是罪人的话，你需要耶稣基督的宝血啊来洁净你。所以你要认罪、悔改、祷告。 啊，所以你是一个罪人，所以在这个层面来说呢，啊，一般上我们传统的说法呢，就是说指着我们人都是有原罪的人，所以我们都是有罪的人，啊，那在这样的一个经文底下呢，哎，可以说啊教会的信徒，也就是在原罪的层面上是有罪的人。我我想在这个经文里面呢，比较直接一点。 他不单单是讲原罪的罪人，是说我们已经是啊得到耶稣基督宝血洁净过后呢，我们仍然还在犯罪，因为他说有罪的人要洁净你的手啊，然后是要清清洁你的心，也就是说呢，这个罪不单单是讲到一个原罪的问题，而是是实实在在的，就是说什么呢？ 就是我们基督徒，我们仍然还在犯罪。我们犯罪，所以需要洁净，需要清洁啊。所以这个呃，洁净跟清洁呢，又在当中提醒着我们的两个层面：，一个是在外在，一个是内在。外在我们可以说呢，就是说你们的手。哎，当然我们说你们的手呢，你可以去想象呢。 就是在过去的日子里面，手很多时候可能就是偷窃啦、暴力啊、啊这个呃用手呃做错事情，所以这个手我们说是外在的啊外在，因为你手现在你看到我的手嘛，对不对？所以是在过去呃很多时候可能就是用手做错一些的事，得罪上帝，我们说手啊，所以这个也容易看得到。 那另一方面呢，是要清洁你的心。哎，在心里面呢，那其实这个就是内在的啊。我们说人的心啊，有心思意念啊。这个心思意念，说实在，后你也不可以拨开我的心啊，然后来看我的心思意念，你也看不到。所以心思意念呢，很多时候就是说，我想的，还有我的意志。 那也包括，就是可能很多层面，也就是说我们的品格了，我们的修养啊，我们的价值观，哎，这些都存在我们的心思一念里面的。所以很明显的，有罪的人是就是讲我们的生命里面有污秽，而这个污秽没有分别为胜出来呢，啊，我们在最终之乐啊，在两个层面，一就是在外在的。 一个是在内在不为人知的，所谓的隐而未现的，啊，在这里其实就是要提醒着我们，因为我们基督徒，既然我们得到耶稣基督宝血洁净了，啊，我们接下来呢，我们就是要过这一个分别为圣，不要得罪上帝的。但是很多时候呢，我们却在当中呢，我们就是啊，犯了罪，得罪上帝。 亏欠上帝的荣耀，那我们也不得不诚实的来面对。从一些比较大的一个层面啊，就是新闻报道啦，就是说，哎，有一些啊，就是呃，基督教圈子里面嗯的名人也好啦，嗯呃，教会也好啦，就是在当中犯法犯罪啊，亏欠上帝的荣耀，然后登上报纸啊，给别人看啊。当然这个是。 羞辱上帝的名字亏欠的。所以很明显的啊，就是在当中呢，你出名也好，你伟大也好，你教会教会了不起也好，这些等等都会在当中得罪上帝犯了罪的。但是我们数小一点的来看的话，也就是在我们周围环境里面啊，可能就是这些人比较啊，比较呃呃，跟我们呃有所的这个接触。 跟来往的啊的一个呃呃圈子里面的基督徒，那可能你也发觉到，哎呀，这个基督徒怎么会欺骗呢？怎么会偷窃了？怎么会虐待佣人打佣人呢？怎么会有暴力的情况啦？啊，怎么会呃呃有这个呃用手啊做错事情等等，你也看得到啊。然后你也会看得到，哎呀，为什么基督徒这个心这么狠呢？这个基督徒的心啊，为什么有这样的？ 呃，这个呃呃挑战别人这个基督徒的心，为什么有攻击性的这个基督徒为什么会诡诈？这个基督徒为什么呃会呃欺骗呢？啊，就是在心里面的啊啊啊显露出来给人家看得到的，哎，再再缩小一点呢，那那是来到我们个人了。 啊，个人的那当然，这个个人，我想可能是更为重要啊。每一个基基督徒都要为自己所做的事情来负起责任。基督徒的我们呢，更要为此而有所的提醒啊，而反省啊。所以，那就是问自己咯，就是说我们在外在的行为上有什么地方就是没有洁净的？那我们内心里面。 <laughs> 我们有什么地方没有被清洁的？我们这个全人呢，是不是有分别为圣的呢？我们这个全人呢，是不是还仍然在污秽的呢？特别就是说，我们是否还在明知故犯呢？还是在罪中之了？啊，很多时候在这个呃犯罪的事情啊，很多时候我们基督徒会给自己一些理由。我们的耶稣基督的宝血大有功效，所以 <laughs> 我只要是呃。 祷告认罪，祷告上帝就赦免我。哎，当然这是对了哈。哦，因为耶稣的宝血是带有功效的嘛。啊，第二呢，我们有些时候说，哎呀，上帝爱我，上帝爱我，所以我犯罪得罪上帝的话，哎呀，上帝还是谅解我。哎，当然上帝的爱也是对的了啊。我们也知道了哈。那有些时候我们还还会说，哎呀，我信了主是信主嘛，但是我又不是圣人，哎呀，对不对？我又不是圣人。 所以我还是认为犯罪的嘛，所以我们也为自己找了一些借口啊。总之，我们可以说呢，教会的事都是抵挡罪的，教会都是教导我们要分别为圣，我们要过清洁人。所以我们在教会的这个讲台也好，教导也好，啊，这个分享也好，提醒也好，都很多时候教教导我们，就是我们不要去犯罪，归全上帝荣耀啊。但是呢，很多时候。 啊，教会在讲啊，在教的时候呢，很多时候信徒听是听得见，啊，听是听得见，但是我才不睬你，听是听得见。哎呀，这个呃，最终知了，真的是多么快活，我还是忍了，啊，要在当中快活啊，这个最终知了呢，哎呀，很多时候基督徒还为自己找了很多借口，甚至有些时候还要去。 强词夺理，跟这些教会领袖来争执，说：“哎呀，这个圣经不是这样讲。”所以，让自己仍然在罪里面得罪上帝啊！真的是我们要祈求主神怜悯着我们，因为圣经很清楚的告诉我们，有罪的人，那就是说，我们基督徒仍然在犯罪啊，在外在的行为上犯罪，在内在里面，我们也在犯罪。 亏欠了上帝。如果我们没有让我们的生命是分别出来，那我们的神是圣洁的神，圣洁的神不会来亲近我们这些污秽的人。唯有我们是圣洁的，然后上帝就圣洁的神就会亲近我们。我们祈求主帮助我们，这是神对我们说的话。 我们一起祷告，天父上帝啊，我们感谢主，因为你的宝血来洁净着我们，使我们的软弱得到耶稣的宝血洁净。我们都感谢你，嗯，指望你知道，我们就是有这么的软弱，我们常常给自己留下了很多的理由和借口，然后给魔鬼留下了这样的一个机会。常常在当中呢，我们会犯罪得罪你，总之我们是明知故犯。 我们活在这个最中之日了，我们真的是祈求主帮助着我们，让我们真的是自我的约束，否则我们在当中呢，会因为自己的犯罪而得罪上帝的话，上帝也会远离着我们的。我们祈求主提醒帮助我们，向你祷告奉耶稣基督的圣名，啊 m a n 你的参与，我的动力；转发就是宣教。如我所说的，哎，听了，然后整理下来，那对你来说也是一种启发，帮助你提升文笔也好啊，在这里彼此的分享一下了啊。